mucho y silenciado Y de tanto hablar y hablar de sí, siempre está solo a la hora de dormir. Cuando era tiempo loco de juventud, los amigos se pretendían estrellas decía Ser Gary Cooper, un peligro solo, otro pretendía ser Juan Tenorio. Y así coqueteaban, las conquistaban, y así poco a poco las iban engañando. Pero no conseguían lo que pretendían amaba por mí mismo y todas me seguían. Y es pues que el hombre es un papagayo que habla mucho y sin ensayo. Y de tanto hablar y hablar de sí, siempre está solo a la hora de dormir. los corazones. Nada podía parar aquella juventud. No había puerta que se resistiera a abrir. Y todos lo, encantaban para presumir. En el mundo ladino nada contaba. Mi silencio aún más las entusiasmaba y venían a mí tan dispuestas a todo que me veía humillado a elegir y eso es todo pues que el hombre es un papagayo amigos se pretendían estrellas. Siempre, como decía Gary Cooper, en peligro solo. Otro pretendía ser Don Juan Y así coqueteaban y las conquistaban. Y así poco a poco la ciudad engañando conseguían lo que pretendían. Yo me tomaba por mí mismo y todas me seguían. Y es que el hombre es un papagayo que habla mucho y sin ensayo. Y me tanto hablar y hablar de sí, siempre está solo a la hora de dormir. Siempre estás solo a la hora de dormir. Siempre estás solo a la hora